السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد معكم محمد ابراهيم من قناه ذا مودرن وورلد فيديو النهارده مش هيكون شرح لاي حاجه ولكن هيكون شكر ليه وصلنا ل 2000 مشترك آه، النهارده آه بفضل الله ثم بدعمكم انتوا وصلت 2000 مشترك آه بعد يعني فتره اكتر من سنتين بقالي اكتر من سنتين على اليوتيوب آه والحمد لله وصلت 1000 مشترك الرقم ده كان حلم بالنسبه لي آه، زي برضو ما وصلت الألف مشترك ووصلت الألف ونص مشترك ووصلت الألف المشترك إن شاء الله نوصل ل 5000 مشترك و10000 و ألف إن شاء الله آه شكرا لكل واحد آه دعمني بالاشتراك في القناة أو دعمني ب like أو تعليق آه تحفيز ليا أو عمل share للفيديو أو أي دعم آه قدمولي على القناة طبعا بما ان انتوا قدمتولي دعم فانا برضو هعمل دعم للقنوات هعمل دعم لقناه الناشئه على اليوتيوب لو في اي حد عاوز يعمل دعم لقناته الفيديو ده هيكون زي فيديو دعم القناه برضو اي حد عاوز يعمل دعم لقناته يكتب في التعليقات وان شاء الله في الوقت الجايه هعمل دعم للقنوات إيه؟ اللي فعلا تستحق الدعم آه وان شاء الله برضه هيكون في giveaway بس مش عارف هو بالظبط هيكون على ايه آه ولكن ان شاء الله في giveaway قريب على القناه وهنزل برضه فيديو للاسئله لو اي حد عنده اي اسئله ممكن يسالها لي وانا ان شاء الله هجاوب عليها في الفيديو اللي بعده طبعا زي ما قلت لكم ان هيكون في تحديثات وتطويرات في القناه زي ما انتم شايفين ده الغلاف الجديد لشكر الف مشترك وغيرت برضو آه، اللوجو ولكن برضو ممكن اغير اللوجو مره تانية لان شكل اللوجو مش آه، مش كويس قوي آه، وان شاء الله اعمل intro جديد و وهتكون في فيديوهات كويسه جدا ان شاء الله على القناه طبعا لو عاوز تنضم لدعم القنوات ده يا ريت تشترك في قناتي وتأكد انك مفعل زر الجرس وتنزل تشترك في قناة جيم دوت كوم دي برضه قناة انا آه، دي القناه لل gaming. آه، بنزل عليها فيديوهات gaming والعاب وكده لكن دلوقتي مش بنزل آه، فيديوهات فبرضو اشترك فيها عشان لما انزل فيديوهات ودي قناتي برضو قناه بنزل عليها فيديوهات افلام برضو انا اللي بعملها وكده يا ريت برضو اشترك في القناه ديت وتعمل like لل page بتاعت القناه على الفيسبوك آه عشان برضو بنزل فيها آه الفيديوهات على اليوتيوب وبنزل بوستات برضو خاصه بالقناه على الصفحه دي تنساش برضو تتابعنا على انستجرام مش بنزل على حاجه ولكن لو نزلت بعد كده ف فبرضو يا ريت تتابعونا آه، بعد كده شكرا ليك على المشاهدة وشكرا لو انت وصلت لحد الفيديو ده فانا بحييك جدا شكرا ليك جدا على مشاهدتك ودعمك لينا بمشاهدة بمشاهدة الفيديو ده آه ما تنسوش تدعمونا ب like وتعليق واشتراك في القناة ويا ريت الفيديو ده تعملوا له شير عشان يوصل اكتر عدد من الناس آه، شكرا لك على المشاهدة thank you for watching goodbye